ბრძანით. ამწუჩი აი რა მდგომარეობაშია საბაგირო გზა, არა გვაქვს სატელეფონო კავშირი სიგნალისტებთან. ფაქტიურად მუშაობთ მობილურებით. ეს მობილურები არ აქვს ყველა სიგნალისტს და იქნება ძალიან დიდი პრობლემა. არ მუშაობს აგერ როსი ეგრეთ წოდებული სიჩქარის შემზღუდველი არის ეს. რომ აი ვაგონის მოახლოების შემთხვევაში უნდა ამორთოს ავტომატურად ამ დროსმა. რა ვიცი, ხელმძღვანელობის ხრიდან ხდება ესეთი განცხადებები, რომ თუ გინდათ მუშაობა, იმუშავეთ რა. არადა აი ღმერთმა დაგვიფაროს და ავარიის შემთხვევაში უკვე დადგება ჩვენი პასუხისმგებლობის საკითხი. ისინი პირიქით აქეთ დაგვიწყებენ დავას, რომ თუ იცით რომ არ შეიძლება გზის მუშაობა, რატო მუშაობთ? არა და მუშაობთ ახლა ზეწოლით, რასაც ქვია. პირდაპირი არა, მაგრამ ირიბი ზეწოლით, რომ უგინდათ მუშაობა იმუშავეთ. ჩემი პირადი მდგომარეობა არის ასეთი, მარტო ხელა დედა ვარ. არავინ არ მყავს. აბსოლუტურად სახლში პატარა ბიჭი მყავს 2 წელს, 2 წელს ხდება ახლა აგვისტოში და მთელი ფეხმძიმობის პერიოდიდან მოყოლებული ვითხოვ გადაყვანას სიგნალისტად და რატო ვითხოვ? ახ შედარებით ნაკლებად ნაკლები დატვირთვა არის და უფრო შემიძლია ვიმექცია ყურადღება ბავშვისთვის. ვერანაირად ვერ მოხერხდა ახალი კადრების გადამზადება არ ხდება. მით უმეტეს საბაგირო გზის მემქანეებს. რა ვიცი, ხელშეწყობა და ეს ძალიან უკმაყოფილოები ვართ. ხოდ მე ყურადღებას, მე გვერდში დგომას და რა ვიცი, რა გითხრათ. აი შარშან გასულწერს, იყო შემოსული კადრები, ყავდა ლამარა გიორგაძე. ლამარა გიორგაძე ორი წუთი აი ვისაუბრეთ და გვეუბნება რომ აი რა გაჩერებთ აქ? ორი წუთი თუ ვერ გაჩერდა კადრების განყოფილება, თქვა და ჩვენ დასაურთიერთებოდ ჩვენ მიწევს მთელი 8 საათი, მთელი მომენტი, შეიძლება მთელი 12 საათი მოგვიწიოს აქ ჯდომამდე. ესე იგი, რა ვიცი, ჩვენ აღარც თავმოყარეობა გვაქვს, აღარც ხალხი ვართ, რა ვიცი. არ ვიცი ასეთი ის როგორ შეიძლება ასეთი დაჩაგვრა ხალხისთან. არა გვაქვს მაგალითად განათება სამანქანოში დენის ამორთვის შემთხვევაში უნდა მოხდეს მგზავრების ხელით ჩამოყალა. განათების გარეშე ღამის საათებში მით უმეტეს როგორ შეიძლება მგზავრი ჩამოიყვანო, მე არ ვიცი. 바라니로 바라니야 이시사부지 ხელოვნებასთან დაკავშირებით არის ძალიან მიზერული ხელფასზე მუშაობთ. ძალიან მიზერული ხელფასზე, მაგრამ წასასვლელი რომ არ აგვაქვს, რომ მაგის სარგებლობენ, რა თქმა უნდა, და ძირითადი მოსახლეობა, ვინც ვართ ბაღაროს გარდა, სად უნდა წავიდეთ, სად უნდა დავსაფრთეთ. რომ კადრება და მისვასაკითხი, ან წახვალ, ან უნდა წახვიდეს სამსახურიდან. და უნდა აიყვანო ძიძა და ძიძა რომ ამეყვანა მე ახსენი ზეხანას 200 ლარი რომ ძიძას გადაუხადო 150 ლარით ორი ადამიანი ვერანაირად ვერ იარსებებს ორი წლის ხდება აგვისტოში ორ წლამდე ბაღში და ზარღებულობენ რომ თქვა ეს ბაღის საათები მაინც მომიხსნას პრობლემა ძალიან ბევრი ამ ადამიანს ახში და წაუყვანია და მართლა საგმირო საქმეს მიკეთებენ თანამშრომლები აწუჩიდაც თანამშრომელთან არის ზემოთ სიგნალისტი არის მარიზი ცუცკირიძე და აი მასთან არის ამწუჩი ჩემი შვილი ღამის საათებში აგრე ლაშა ღუღუნიშვილს მიყავს ხოლმე სახლში და რა ვიცი რა გითხრათ კიდე ბავშვი ეკი ხედავთ ეხლა შეიძლება იქ ხო იყოს მაგრამ გავხნათ აბა ეცოდება მარტო ხელაკალია მეუღლესთან პრობლემები შეექმნა მარტო დატოვა და რა ვიცი ხელისუფლებიდან არ იქნა ეს დახმარების საშუალება თოლიცი რეჟიმიც ჰქონდა და მაინც მუშაობდა აი შეეძინა ბავშვი და დამტოებელი სახლში არ ამეყავდა როარე მუშავნა ბავშვში შემთ უკდებოდა და რა ვიცი ისე თანამშრომლებმა ავიგეთ დღე მე მყავს მე საღამოზე მეორე თანამშრომელი წაიყვა სახში და დააძინებს და რა ვიცი ყავთ ასე მე ვიყავით ორ წლამდე თითქმის ეს ბავშვი და ეხლა აქამდე ბახში აღებულობდნენ ეხლა ორი წლის არის და ბახში მიიღებენ ეხლა მაგრამ 4 საათამდეა ბავე და hm, მაინც პრობლემები ექნება რა ვიცი ათო იყო ალბათ უკეთესი დრო ეს სამწლიანი ბინის იყო ხოლმე რა ქვია დეკრეტი ბავშვებისთვის და ძალიან კარგი იყო აბა პატარა თუ არ იქნა დიდი საიდან იქნება ეხლა ძალიან ცუდ პირობებში არიან და რა ვიცი რა ეშველებათ რა ვიცი ახლა ეს ხელფასი გვაქვს ძალიან ცოტა ძალიან ცოტა ხელფასი მაგრამ დამლაგებლებს უკეთეს ხელფასი აქვს ჩვენს ხო და ძალიან გვიჭირს, იმიტომ რომ hm, არ არის ახლა არც ერთი თანამშრომელი და არც ერთი საბ ბანკის ვალი არ ქონდეს. ხო და ისე ძალიან გვიჭირს ახ ბანკის ვალებთან და მეც მარტო ხელა ვარ, მარტო მარტო გავზარდე მეც სამი შვილი. Hm, იგივე გამოცადე მეც რაც ნათია და ძალიან გამიჭირდა და ახლა ძალიან გვიჭირს, იმიტომ რომ ამ ბანკთან ერთად ეს ძალიან მცირე ხელფასი ჯანმრთელობაც არ მიწყობს ხელს და ძალიან გვიჭირს რა. ბევრჯერ დავწერეთ ეს განცხადება ამ ხელფასის მომატების შესახებ, მაგრამ რა ვიცი, არაფერი, არაფერი არ ჩანს.